Música kan lagi survei Iya, matang bawang merah bawang putih ditumis ini tapi kalau udah setengah matang bawang bombay sama daun bawang ditumis hmm. kasih saus tiram kasih kecap manis udah juga sama saya enak kalau mau kasih santan dikit kalau nggak mau ya udah ya <laughs> tongseng tongseng yes tongseng.